Ziur, geraz eta gehiago erabiltzen duzula zure smartphonea edo zertarako. Pentsatu duzu horrek ekar ditzakeen arriskuetan, ohiko mehatxuetako bat fixina da. Baldak izu zer den. Iruzur mota bat da, zure informazio konfidentziala lortza helburu duena adibidez, zure kontuetako pasaitzak edo kreditu txartelen zenbakia. Horretarako, itxura ofiziala duen mezu bat bidaltzen dizute konfidantzazko enpresa edo pertsona bat direla esanez. Mezu hori posta elektroniko bidez bidaltzen dute normalean, baina SMS, telefono odeiak edo sare sozialak ere erabil ditzakete. Fishing izena ingelesezko fishing itzati dator, hau da, arrantza. Izan ere, erabiltzaileek amua irentzi dezaten saiatzen dira arriskotsua dirudi, ezta? Hona hemen mehatxua saiesteko hainbat aholku. Ez eman zure datuak posta elektroniko bidez. Enpresek ez dizute inoiz finantza daturik ez pasaitzik eskatuko bide honetatik. Mezua susmagarria iruditzen zaizu ez egin klik bertako esteketan. Ziurrego nahi baduzu, deitu mezuaren ustezko bidaltzaileari. Ofiziala dela uste duzun horri batean sartzen bazara, egiaztatu elbidearen hasieran HTTPS jartzen duela, eta ondoan kandadu itxi bat dagoela. Ziurtatu bisitatu nahi duzun web borriaren elbidea zuzen idatzi duzula. Elbide ezagunenei letraren bat aldatuz jendea engainatzen saiatzen baitira. Fisinaren biktima izan zarela uste baduzu, zure pasaitz guztiak bere ala aldatu eta jartzaite zarremanetan benetako enpresa edo erakundearekin. Orain, garbi daukazu ezta? argi ibili, ez diren txamoa.